Salut! Astăzi este despre a dezinteresa uh, sau a fi de dezinteresat. În dicționar este a pierde interesul pentru ceva. Copiii de la aftă pierduseră interesul pentru lecții și le-am schimbat, uh, uite așa cum aș face cu nasul așa întoarcerea asta, le-am schimbat uh, un punct de vedere asupra lecțiilor. Le-am spus că lecțiile sunt de fapt o joacă cu litere și cifre, este ca și cum am deschide un uh, joc de șah sau un joc nu te supăra frate și să ne jucăm cu el. Și atunci când și-au dat seama că lecțiile pot fi gândite ca o joacă, zis, da, da, începe să mi se facă chef de lecții. Este fascinant cum o simplă schimbare de, de cadrare, practic, ne poate determina să ne placă acel lucru. Cred că se poate face și cu jobul la fel. Tu ce părere ai? Ceau!